یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ صفاتی نام ہے اور یہ جلالی ہے کیفے اس کی جلالی ہے اور اس کی عادت جو ہے عدد کبیر ایک ہزار ایک ہیں ایک ہزار ایک عدد کبیر ہے اور عدد مفرد اس کا جو دو ہے تو یہ بھی بڑا جو وہ عجیب و غریب نام ہے خاص طور پہ جو آفتوں سے مصیبتوں سے حفاظت کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی آفتوں سے مصیبتوں سے میں محفوظ رہوں میرا گھر بار محفوظ رہے تو یہ جو ہے ایک ہزار ایک مرتبہ روزانہ اس کا ورد کریں <clears throat> گھر میں بیٹھ کے کریں تو پانی میں دم کر لیں پانی چاروں کونوں میں جو ہے وہ گھر کی چھڑکیں تین تین چینٹیں ماریں اور اسی طریقے سے اپنے اوپر دم کر لیں تو یہ ایک ہزار ایک مرتبہ اور یہ جو ہے وہ فورٹی ون ڈیز یعنی جو ہے کہ ایک چلہ پورا کر لیں انشاءاللہ ہر طرح کی ضرور آفت سے محفوظ رہیں گے اور دوسری تاثیر یہ ہے کہ اگر گھر سے نکلے اور اندیشہ ہے کسی قسم کے نقصان کا کوئی خطرے کا تو اس وقت یہ اکیس مرتبہ یہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں دم کر لیں تو ان شاء اللہ اللہ تبارک تعالی ہر طرح کے ضرر سے نقصان سے محفوظ رکھے گا بلکہ جو بھی بدخواہ ہوگا اس کو نقصان پہنچے گا اس کی حفاظت ہو جائے گی سبحان اللہ اس میں تاثیر ہے اور ایک تاثیر یہ ہے کہ انسان روحانی طور پہ کچھ عبادات میں کچھ اس میں لگ جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ یہ میرا قائم رہے میں نمازی میں ہو گیا ہوں تو بھی نمازیں قائم رہیں یا تاجر پڑھنے لگ گیا ہوں تاجر میرا قائم رہے تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ وہ آدمی اپنے نام کی عدد نکال لے اور نام کی عدد نکال کے جو اتنی مرتبہ روزانہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک دیا کرے تو جو روحانی مقام اس کو نصیب ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کا وہ اس پہ قائم رہے گا اس سے پست نہیں ہوگا ہاں اوپر مزید ترقی تو ہو سکتی ہے جیسے جیسے وہ محنت کرے گا لیکن اس سے کم نہیں ہوگا کہ یہ نہیں کہ پہلے نوازی تھا بے نوازی ہو گیا پہلے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اب چھوڑ بیٹھا ہے ایسا نہیں ہوگا تو گویا کہ یہ وہ مقامی روحانی کو یہ قائم رکھتا ہے یہ اس میں بڑی خوبی ہے اور ایک تاثیر اس میں کہ دشمن کے ضرر نقصان سے بچنے کے لیے اور اس کو دفع دور کرنے کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یا تو دشمن کے نام کی عدد نکال لے اگر وہ پتہ نہیں تو اپنے نام کی عدد نکال لے اگر وہ بھی نہیں تو جو اس کا اپن عدد ایک ہزار ایک مرتبہ یہ اس دشمن کا تصور کر کے پڑھے اور یہ تصور رکھے کہ اس کے نقصان سے مجھے کوئی اندیشہ نہ ہو میری طرف نہ لوٹے بلکہ اسی کی طرف لوٹے یعنی دشمن کی دشمن دشمنی کی طرف لوٹ جائے میری حفاظت ہو جائے اس نیت سے یہ پڑھنا ہے اول آخری اولخی و درود ابراہیمی شامل کر لے اور یہ سیونٹی ون ڈیز عمل کر لیں بہت زبردست تاثیر ہے انشاءاللہ دشمن اس کا جو خائب و خاصر ہوگا اس کی حفاظت ہو جائے گی تاثیر یہ اور ایک تاثیر یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے لوگ مجھے عزت سے دیکھیں اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ جس مقام میں یہ جن جس ماحول میں وہ چاہتا ہے اس ماحول یا مقام میں جانے سے پہلے جو ہے وہ اپنے نام کے عدد کے مطابق پڑھ کے دم کر لے پھر سارے رستے اس کا ورد کرتا جائے اور لیکن ورد کرنے میں ساتھ نافیوں کو بھی شامل کر لے یا ضرور یا نافیو یا ضرور یا یا زار یا نافیو یا زار یا نافی ہو کیونکہ لکھا ہے کہ اس طرح کی ورد کرنے میں نافیوں کو بھی ساتھ شامل کر لے تاکہ اس کو نفع پہنچے اور سامنے دشمن جو ہے وہ ضرر کا شکار ہو تو اس طریقے سے اس کا ورد کرے تو اس میں بڑی تاثیر تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ تاثیرات ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ہمارے پاس ہر وقت سوالات آتے ہیں دو قسم کے سوالات ایک تو سوال یہ آتا ہے کہ جی بچے جو تھے وہ آرام سے نمازیں پڑھتے تھے مسجد جاتے تھے سب جی، کچھ ٹھیک تھا اور اب بدل ہاں، گئے کسی وجہ سے یعنی روحانیت ختم ہو گئی ختم ہو گئی بالکل صحیح بات تو اس کا آج آپ نے علاج بتا دیا بالکل یعنی والدین اگر اپنے بچوں کے لیے کریں تو بچے اپنے ٹریک پر ہی رہ سکیں بالکل ٹھیک ہے اچھا۔ تو ایک یہ بڑی ضروری بات پھر دوسرا سوال یہاں ہر وقت آتا ہے کہ پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے گھر میں کچھ نہ کچھ کھٹکا ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ نظر آتا ہے ہر ایک کو تو وہ آپ نے اس کا بھی یہ حل بتا دیا کہ آفتوں سے حفاظت کے لیے اس کا استعمال کریں صحیح صحیح سمجھانا تو تو یہ بات اور باقی رہ گئی بات دشمنوں سے بچنے والی وہ بھی بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی میں کہ دشمنیاں بہت ہیں آپس میں رشتہ داروں میں بھی دشمنیاں ہیں تو ان سے بچنے کے لیے اور اور آخر میں کہوں گا عزت و مقام کس کو نہیں چاہیے <laughs> ہر ایک کی خواہش ہے ہاں، تو تو عزت و مقام حاصل کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کریں بہت خوب بہت شکریہ حضرت